Ой, ي х у و ب ه م а هادي ياخو Dobrega, dobrega, d o b Haydi bire. Haydi bire. Dur lan. Olayko olayko. Ne? Bire dak bire dak. Haydi bire. Hı. Zumarka gelsin Zumarka. Ben alaydın dedi. Vallahi Ne aman o. Allah denek. Allah denek ha. Baba oğulları görüyor musun? Yek tam ola yek tam ola. Al koşuyor. Başarı. Akşama çekeyim işlere. Böyle bir şey. Ulan nerede? Kapı sekten arka. Çakışan da o.